নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ক্ৰিপ্ট' ট্ৰেডাৰ অসম চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা নতুন interesting video' bitcoin crypto' currency মানে কি ইয়াক কোনে কেতিয়া সৃষ্টি কৰিছিল লগতে আপুনিও মোবাইলৰ দ্বাৰা বিটকইনৰ ব্যৱসায় কেনেকৈ কৰিব পাৰিব এই বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো পলমকল বিটকইন ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চিৰ সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ দিবলৈ গ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব সেইবাবে কেইটামান মেইন মেইন পইণ্টছৰ দ্বাৰা ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চি কি হয় কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ল আৰু ইয়াৰ কাম কি চমুকৈ ভিডিঅ'টোত দাঙি ধৰিলোঁ ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চি মানেই হ'ল এক প্ৰকাৰৰ ডিজিটেল মুদ্ৰা বা সম্পত্তি য'ত নেকি চৰকাৰ বেংক বা কোনো তৃতীয় পক্ষৰ হস্তক্ষেপ নাথাকে ক্ৰিপ্ট'কাৰেঞ্চি ডিজিটেল ৱালেটত থাকে বা ৰাখিব পাৰি ইয়াক হাতেৰে চুই ইয়াৰ অৱয়ৱ অনুভৱ কৰিব পৰা নাযায় অৰ্থাৎ আমাৰ পে'টিএম ৱালেটত যেনেকৈ পইচা থাকিলেও চুই চাব নোৱাৰি কিন্তু তাৰ এমাউণ্টটোহে চাব পাৰি ঠিক তেনেকুৱাই কিন্তু পে'টিএম ৱালেট বা বেংকত থকা আপোনাৰ পইচা চৰকাৰ বা বেংকে যিকোনো সময়তে হস্তক্ষেপ কৰিব পাৰে ফিজ বা পইচা হ'ল আমাৰ চেণ্ট্ৰেলাইজ কাৰেঞ্চি অৰ্থাৎ ইয়াৰ কণ্ট্ৰলটো থাকে সম্পূৰ্ণৰূপে চৰকাৰ আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ওচৰত চ' চৰকাৰ বা ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আপোনাৰ সাঁচি ৰখা ধনৰ ওপৰতো যিকোনো সময়তে দখল দিব পাৰে অন্যহাতে ক্ৰিপ্ট' হ'ল ইয়াৰ ওলোটা ই হ'ল ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ অৰ্থাৎ ইয়াত যি আছে সি সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ ইয়াত কোনো তৃতীয় পক্ষই আপোনাৰ পইচা বা সম্পত্তিৰ ওপৰত হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰে ইয়াত আপোনাৰ ক্ৰিপ্ট' কইনছ ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিবলৈ এনেকুৱা কিছুমান ৱালেটো পাব য'ত নেকি আপোনাৰ কোনো কে ৱাই চি অৰ্থাৎ পৰিচয় পত্ৰ দৰকাৰ নহয় য'ত আপোনাৰ পৰিচয় নাথাকে তাত কোনে কাক বিচাৰি পাব আৰু কোনে কাৰ পইচাত হস্তক্ষেপ কৰিব পাৰিব ক্ৰিপ্ট' কাৰেঞ্চিৰ উৎপত্তি হৈছিল দুহেজাৰ ন চনত দুহেজাৰ আঠ চনত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত ঘোৰ অৰ্থনৈতিক সংকটত পৰিছিল আৰু ইয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ পাবলৈ আমেৰিকা চৰকাৰে যেতিয়া ফেডাৰেল ৰিজাৰ্ভ বেংক অৰ্থাৎ আমেৰিকাৰ চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ দ্বাৰা অধিক পৰিমাণৰ ইউ এছ ডলাৰ ছপা কৰাইছিল তেতিয়াই লাগিছিল কেনাটো চৰকাৰে দেশৰ অৰ্থনীতি উদ্ধাৰৰ বাবে অধিক ইউ এছ ডলাৰ ছপা কৰাইছিল হয় কিন্তু সেই নতুনকৈ ছপা কৰা ডলাৰবিলাকে আমেৰিকা জনগণৰ ওপৰত এটা মাধমাৰ সোধাইছিল অৰ্থাৎ আমেৰিকাবাসীৰ হাতত আগৰ পৰা যিবিলাক ইউ এছ ডলাৰ মজুত আছিল সেইবিলাকৰ ভেলু কমি আহিছিল অন্যফালে মাৰ্কেটত অধিক পৰিমাণৰ ডলাৰ মেলি দিয়াৰ ফলত ইনফ্লুৱেঞ্চ ৰেট অৰ্থাৎ মুদ্ৰাস্ফীতি আগতকৈও হাই হৈ গৈছিল অৰ্থাৎ যিকোনো বস্তুৰ দামবিলাক আগতকৈ বাঢ়িহে গৈছিল আৰু এইবিলাক দেখি শুনি সমগ্ৰ বিশ্বই বুজি উঠিছিল যে আমেৰিকাৰ দৰে বিশ্বৰ অৰ্থনীতিত নাম্বাৰ ওৱান দেশখনত যদি অৰ্থনৈতিক সংকটৰ পৰা এনে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে তেন্তে বাকী দেশসমূহৰ সাধাৰণ জনগণৰ কি অৱস্থা হ'বগৈ চ' বন্ধুসকল এই সময়খিনিৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল চিন্তা চৰ্চা সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে এক প্ৰকাৰৰ ডিজিটেল মুদ্ৰাৰ কথা য'ত নেকি চৰকাৰ বেংক বা কোনো তৃতীয় পক্ষৰ হস্তক্ষেপ থাকিব নোৱাৰিব আৰু লগতে সেই মুদ্ৰাৰ ছাপ্লাই অৰ্থাৎ ছপা বা প্ৰিণ্টো সীমিত হ'ব লাগিব এইখিনিতে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ আমাৰ যিবিলাক চেণ্ট্ৰেলাইজ কাৰেঞ্চি অৰ্থাৎ ৰুপিজ বা ডলাৰ এইবিলাকৰ ছাপ্লাই আনলিমিটেড অৰ্থাৎ কোনো ধৰা বন্ধা নাই চৰকাৰ আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ইচ্ছা অনুসৰি ছপা কৰিব পাৰে ফলত কি হয় আমাৰ ওচৰত যিবিলাক পইচা মজুত থাকে সেইবিলাকৰ ভেলু কমি যায় কিন্তু প্ৰায়বিলাক পপুলাৰ ক্ৰিপ্ট' কাৰেঞ্চিৰে ছাপ্লাই লিমিটেড অৰ্থাৎ ইয়াত ছাপ্লাইৰ দ্বাৰা ভেলু কমাৰ ভয় নাথাকে আৰু অৱশেষত দুহেজাৰ ন চনত জাপানৰ চতুৰ্থী নাকামাটোৱে আৱিষ্কাৰ কৰি উলিয়ালে বিশ্বৰ প্ৰথম আৰু বৰ্তমানৰ আটাইতকৈ পপুলাৰ ক্ৰিপ্ট' কাৰেঞ্চি বিটকইন বিটকইনৰ টোটেল ছাপ্লাই হৈছে টুৱেণ্টি ওৱান মিলিয়নছ অৰ্থাৎ দুই কোটি দহ লাখ আৰু ই সিমানতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিব তাতকৈ এটাও বেছি বিটকইন আৰু মাৰ্কেটলৈ আহিব নোৱাৰে এটা কথা মনত ৰাখিব বন্ধুসকল ক্ৰিপ্ট' কাৰেঞ্চি মানে অকল বিটকইনকে নুবুজায় বৰ্তমান সময়ত চলি থকা Ethereum Litecoin X R P U S T টিকে ধৰি মুঠ পাঁচ হাজাৰতকৈ অধিক সৰু বৰ ক্ৰিপ্ট' কাৰেঞ্চি মাৰ্কেটত এতিয়া চলি আছে এই বি টি চি দুহেজাৰ ন চনত যেতিয়া প্ৰথম মাৰ্কেটলৈ আহিছিল তেতিয়া ইয়াৰ ভেলু প্ৰায় জিৰ'ৰ বৰাবৰ আছিল আৰু ই লাহে লাহে জনপ্ৰিয় হৈ দুহেজাৰ এঘাৰ চনত হ'লগৈ থাৰ্টিন ইউ এছ ডলাৰ দুহেজাৰ তেৰ চনত হ'লগৈ eleven hundred U S dollar দুহেজাৰ সোতৰ চনত twenty thousand U S dollar আৰু দুহেজাৰ একৈছ চনত ই বাঢ়ি গৈ হ'লগৈ sixty nine thousand U S dollar অৰ্থাৎ প্ৰায় তেপন্ন লাখ টকা তেন্তে চাওকচোন বন্ধুসকল যদিহে দুহেজাৰ দহৰ পৰা দুহেজাৰ তেৰ চনৰ ভিতৰত আমি এটাও বিটকইন কিনি ৰাখিলোঁ হয় তেন্তে বৰ্তমান সময়ত ইয়াৰ মূল্য কিমান হ'লগৈ হয় সাত আঠ বছৰৰ ভিতৰত কিমান টকা প্ৰফিট হ'ল হয় বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো বেছিয়ে দীঘল হৈছেগৈ চ' মোবাইলৰ দ্বাৰা বিটকইনৰ ব্যৱসায় কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে অতি সোনকালে মই অন্য এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিম চ' বন্ধুসকল এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি ল'ব যদিহে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ফেচবুক পেজত চাই আছে তেন্তে পেজটো ফ'ল' কৰি শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব প্লিজ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জয় আয়স